Bachata de la Eres mía. Intérprete, Romeo Santos. Autor, Romeo Santos. Te robaré. Intérprete, Félix Bautista. Autor, Leonel Fernández. El soberano para... Félix